痘痘所留下来最后的后遗症，那我们统称为痘疤。那其实痘疤，呃，它分成两大类啊，一个叫做色素性的痘疤，一个叫做凹凸性的痘疤。那色素性的痘疤呢，其实又简单的分成，呃，棕黑色的痘疤或者是红色的痘疤。棕黑色的痘疤呢，基本上我们就叫做发炎后的色素沉淀。痘痘的方面呢，它好了以后。 它可能会有一些黑色素沉着在里面。那第二个呢，就是呃血管会增生，就是说当发炎的时候，哦许多的血管呢就会长到这个病灶里面。所以当发炎退了之后，它血管退的比较慢，所以变成红痘疤。其实凹痘疤呢，它主要就是胶原蛋白的某一某一方面的流失，或者是呃有一些纤维素的增生。所以它其实简单又有人把它分类叫冰灶型。 车厢型或者是滚轮型的痘疤，但是如果是过度增生的话，我们就叫做肥厚性的疤痕，肥厚性的痘疤。